प्रसिद्ध सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी को मिला था देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारी का खिताब नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे साथ तो मैं हूं आपके साथ बागेश्वर आज हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रियदर्शनी को राजकुमारी का खिताब मिला था आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस के महासचिव और सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे भारत की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में से एक रही है आइए आपको बताते हैं पूरी रिपोर्ट में कि प्रियदर्शनी को किस प्रकार खूबसूरती का अवार्ड मिला महाराजा कहे जाने वाले राजनेता ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा से चर्चित रही है साथ ही वे प्रति ज्योतिरादित्य को भी चुनाव प्रचार से भी मदद करती है प्रियदर्शनी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और कांग्रेस विपक्षी नेताओं ने प्रियदर्शनी को राजनीति में उतारने का सोचा है देखते हैं पूरी रिपोर्ट में कि किस तरह लोकसभा चुनाव में खड़े करने की पहल की है प्रियदर्शनी को महाराजा कहा जाने वाले राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजा सिंधिया अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा से चर्चित रहती है साथ ही वे पति ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव प्रचार में मदद करती है प्रियदर्शनी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मध्य प्रदेश की सीएम कमलनाथ और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रियदर्शनी को लोकसभा चुनाव में खड़ा करने की पहल की है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह उनकी पत्नी प्रियदर्शनी भी राजघराने से ताल्लुक रखती है वह गुजरात बड़ोड़ा के गायकवाड़ परिवार परिवार की राजकुमारी है उनके पिता कुमार संग्राम सिंह गायकवाड़ बड़ोड़ा के आखिरी शासक प्रसाद प्रताप सिंह गायकवाड़ के बेटे हैं जबकि प्रियदर्शनी की मां नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती है उन्होंने मुंबई के फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल से और सोफिया कॉलेज से पढ़ाई की है प्रियदर्शनी का नाम देश की सबसे खूबसूरत राजकुमारी में से शामिल है दो में फेमिना के द्वारा उन्हें देश की पचास सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया था 2008 में best dressed hall of fame list में भी प्रदर्शनी का नाम था आज भी वे अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखती है उन्नीस सौ इक्यानवे में एक फैमिली फंक्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदर्शनी पहली बार मिले